Mm-hmm. Mm-hmm. うんうん夜。 Ready, go! Ừ. Phương Trần

沐浴如何像香皂？今天用哪个好？毛巾与毛小丫丫，水温刚刚好。 泼泼水来搓泡泡，今天真是美妙，大声唱歌。